baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. You're a shotgun bang. What's the book that say? I wanna know how does it happen? Straight up, wait up, hold up. Mr. Bubba, like Prince Nick, you're a sexy mother. Что тебе здесь надо, Махол? Мне нужна твоя помощь. Последний бой. Наша цель Влад Кривищенко on the limousine Damn right when I do it again I am right, so I got to win Break bread with the enemy No matter how many times I break bread When I break, you silly me Махом, я думал, ты хотя бы нормальных возьмешь парней за это дело. Это нормальные парни. Они знают свое дело. Damn, damn, like a nigga said freeze. I won't be the one ending up on the defense, please. It's the only вас, ребятки. У нас на кону все его деньги. 150 миллионов долларов. 150? Это чистое безумие. Ну и кто это должен все сделать? Почему именно я? Кто из нас всех здесь дурачок?